caught in the crossfire මායාව ඇතිරේ නිල නුවන් කඳුළු තිරේ සිහිනලුවේ මායාව ඇතිරේ නිල නුවන් වෙහෙසිලා සිනේමා වැළපෙනවා සිනලුවේ මායාවැතිරේ නීල නුවන් සිතයි මුකුලිතයි නීවිතයි පෙන පිඩයි සිහිනෙමියේ අඳුර ගලයි සිහිනලොවේ මායාවතිරේ මායාවතිරේ නීලනුවන් අඳුරු තිරේ It's caught in the crossfire